ɗazu-ɗazun nan efcc ta ci nasarar kwato naira miliyan 32,400 a garin lagos wanda ake zargin za a amfani da shi wajen siyan ƙuri'un mutane ranar zaɓe waɗannan fasu ne kuɗaɗen da suke wahala a hannun talaka har ya kai talakawa suna ƙona bankuna suna ƙone-ƙone malam nasir yan rufa'i ya yi gaskiya da yake cewa kuɗaɗen nan ba su yi wahala a hannun 'yan siyasa ba a hannun talaka kaɗai za su yi wahala Yan siyasa yana da kuɗinsa kuma ya shirya ka gane kuma kuma kuma yan siyasa sun san yadda za su samu kudin talaka ne bai da hanya ko jiya an gaya mana akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu gwamna wanda an bashi naira miliyan sababbin kuɗi wani banki suka bashi. a nan waran yan rufa ya yi gaskiya domin gashi abin da ya faɗa ɗin ya tabbata kuɗaɗen da ya kamata suna yawa a hannun talaka miliyan talatin da biyu su ne aka ba mutum ɗaya su su kuma cbn sun ce sun riga da sun saci kuɗaɗe sun ba bankuna kuɗaɗe to abin tambaya shine ta wani faka ta wani bangare aka ba da cin hanci ya kuɗaɗen nan suka fita maƙudai burare ku ji bayanin da shugaban efcc ya yi. ta samu kuɗin uh, a cikin dokar dubu ɗari ne a atm sannan dubu ashirin a cikin banki ta ya samu miliyan talatin uh, to abin da ya samu dokar ta birge ne. yanzu za a iya tracing akwai uh, namba a cikin kuɗi a gona banki aka ba namba to za a iya tracking a gona banki aka ba kuɗaɗen mm-hmm. sababbin kuɗaɗe ne ya Allah duk wanda ke da sa hannu a ci baya ko kuma dakile kasar mu Najeriya ya Allah kai mana maganin shi Allah ya samu dace abubuwa guda takwas da ya kamata kowa ya kula da su akan wannan zaben ka guji sharing liking ko commenting ba tare ka tabbatar da sahihancin su ba na farko ka ji labarin wai wani babban dan takara wai an ce ya janye wani dan takara dan takin nan to da kamar yuwa yawanci abokan hamayya ne suke irin wannan post din a social media na biyu ga waɗanda ba su da ra'ayin kan sai sun ji wani babba ya ce yana son wani kaza su ce suna son shi kada ka yadda wai ka ji labarin wani babban mutum wai an ce wai ya tsayar da wani dan takara da ka ji wannan labarin ka garzaya official page na social media da yadda aka yi mutum ya tsayar da wani dan takara za ka ga yayi posting na uku ka guji shiyan din labarin wai ana faɗa ko ana hayaniya a waje irin waɗannan labaran tun za su iya tayar da hankali da kuma rashin zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya yawancin su abokan hamaya suke post ɗinsu idan sun ga ba su nasara ba na biyar a ce ba amfani da wannan na'ura wajen yin zaɓe a wata mazaɓa INEC sun ce ba zai yi ba duk wanda ya zaɓe ba da wannan maza abun ba zai yi ba kun ga yi zaɓe ba da shi ma bai yi ba kenan to kun ga labarin ƙarya ne na gaba a alakanta wani dan siyasa da tsanar wasu addinai kaza ko kuma wani abin kaza ko kuma ga video suna yawo na cewa ana siyan ƙuri'un mutane yawanci wannan abubuwan za ta iya wa gaskiya ne amma mafi yawancin su tsofaffin videos ne na shekaru da suka wuce ake dawo da su domin ai campaign domin a tayar da hankalin jama'a zaka iya zuwa Google reverse image tin ai wannan website din da na da baku ka je ka duba sai hancin hoto shi aka dauke shi na gaba labarai suna yawo da cewa wasu mutane suna zaɓe ba tare da katin nan ba na gaya muku ba zai yi kai zaɓe ba tare da katin zaɓe ba so irin waɗannan ma duk tsofin videos ake zuwa a samu rotunan tsofaffi a saka sai na gaba yawo da results ɗin ƙarya wani ko ya zo na ɗaki shi ya haukan kwamfuta ya dinga sakar sakamakon da ba daga INEC keke ba domin samun labarai ingantattu akan abubuwan da suka safi zaɓe na yau da kuma abubuwan yau da kullum ku yi following facts matter Nigeria Allah ya samu dace Yau ana washe garin zaɓe labari yana ta faman yawo cewa Yahaya Bello yana can yana ruguza tituna a garin Kogi. Duk wai domin yana kare 'yan garin daga 'yan ta'adda. Gashi nan kuna gani har mota ta yi accident a wajen. Labarin ya kulle wa mutane kai domin ta yaya ruguza titi zai kare 'yan garin daga 'yan ta'adda. Shi ne ya tabbatar da cewa ya haƙa ya ruguje waɗannan titunan ne ko ya ɓargaje titunan ne saboda ya kare 'yan garin Kogi daga 'yan ta'adda. wasu mutanen ku sun ce ko jikin su kunne ne ba su taɓa yadda da wani dalilin da ya bayar ba a ina aka taɓa ɓargaje titi da nufin wai a ba 'yan gari tsaro iyakacin abin da ake shine a cika buhu da ƙasa a toshe titi da shi ko kuma a toshe titin da durarruka ko kuma a saka wani abin haka wasu mutanen suna ganin da cewa an yi haka ne saboda a hana ma'aikatan zaɓe zuwa wurin domin an shirya wata manaƙisa a wajen wasu mutanen kuma suna ganin da cewa wata manaƙisa aka shirya a wajen saboda a hana jami'an tsaro zuwa wajen wasu ma suna ganin da cewa ai ko ma'aikatan zaben hankalinsu ba zai kwanta ba domin an rufe hanyar da za a zo a kawo musu ɗauki idan wani abin na faruwa to a ƙarshe mai ra'ayinku shin kuna ganin da cewa dalilan da ya Bello ya bayar akwai shin gaskiya a su ya kamata a duba su ko kuwa Allah ya samu dace na bar abokaina na wance su far kaina na bar wata da 'ya'yana bar makwancina na zabura da kan takarduna na wanzu cikin rubutuna soyayyar nan ta annabi ce ke canza mun kamannina ya hada da cikar buwayar nan da ta danna dukan halittu kadarin ruhin da zai motsi yayin tashin matattu siffar saukar salam